Բարև ձեզ։ Այսօր մենք խոսենք inheritance-ի մասին, այսինքն ժառանգության մասին։ Inheritance-ը դա կարևոր կոնցեպտ է object oriented programming-ի մեջ, եւ հիմնականում մենք խոսենք երկու տարբեր մոտեցման inheritance-ի։ Կա prototypal inheritance եւ classical inheritance։ Այս անգամ մենք կենտրոնանանք prototypal inheritance-ի վրա, հաջորդ անգամ մենք ուսումնասիրենք classical inheritance։ Classical inheritance-ը դա այն ժառանգությունն է, որը հիմնականում օգտագործվում է Java-ում, C#-ում, C++-ում եւ նաեւ նու մոտավորապես տենց մի բան կա JavaScript-ի մեջ։ Իսկ prototype inheritance-ը դա հիմնականում JavaScript-ում է շատ օգտագործվում եւ ուրիշ լեզուներում, որոնք որ հիմնականում ավելի ակադեմիայում են օգտագործվում եւ շատ տարածված չեն։ Բայց քանի որ JavaScript-ում դա շատ տարածված է, արժի հասկանալ, որպեսզի հանդիպելու ժամանակ ճիշտ հասկանանք եւ ճիշտ օգտագործենք իրեն։ Okay, ուրեմն ինչ է prototypal inheritance-ը կամ prototypal ժառանգությունը։ Նայեք ստեղ, պատկերացեք մենք ունենք մի հատ object A, որը ունի ինչ որ բանալի եւ արժեք, ասենք name եւ արժեք Joe, ասենք թե, չէ՞։ Եվ կա երկրորդ object B, որը ունի մի հատ էլի բանալի, ասենք last name Jackson, չգիտեմ, կարևոր չի։ Հիմա նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Կարող ենք անենք a.__proto___ հղում դեպի b։ Այս տարօրինակ հղումը ինչ է անում։ Դա հղում է ստեղծում a-ից դեպի b object, որը հնարավորություն է տալիս a-ին ժառանգել արժեքներ b-ից։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ եթե մենք անենք a.name, ինքը կգնա կմտնի a-ի մեջ, կվերադարձնի name-ի արժեքը եւ մենք կստանանք Joe, չէ՞։ Սա parse, սա գիտենք։ Նայեք ստեղ a.last name կարող ենք անենք։ Հիմա ինչ է լինում։ Հիմա ուրեմն գնում է մտնում է a-ի մեջ, ման է գալիս last name-ին եւ չի գտնում։ Երբ չի գտնում, նա ամիջապես չի վերադառնում undefined, այլ նա հետևում է այս proto հղումը դեպի հաջորդ օբյեկտին եւ այդ օբյեկտից է հարցնում։ Իսկ կարողա դուք ունենաք last name։ Եթե ունի վերադարձնում է, եթե չունի, վերադարձնում ենք undefined։ Այս պարագայում ունի, որի արժեքը Jackson է, հետևաբար, եթե մենք աշխատացնենք, մենք տեսնենք կլինի Jackson։ Մենք կարող ենք էլի օբջեկտներ ստեղծենք, օրինակ C, որը ունի, ասենք թե տարիք, age, կարևոր չի։ Ու եկեք նենց անենք, որ Ben ժառանգի C-ից Հիմա ինչ է ստացվում, որ եթե մենք անենք b.age, b.age, age-ը ուրեմն նախ եւ առաջ ուրեմն ման կգանք b-ի մեջ չենք գտնի, ինքը proto-ով կգնա դեպի c, կընդունի 19-ը եւ կվերադառնի 19, չէ՞։ Բայց մենք նաեւ կարող ենք անենք a.age։ a.h։ Ինչու՞, որովհետեւ ինքը նախ եւ առաջ age-ը ուրեմն ման կգա a-ի մեջ, չի գտնի, proto-ով կգնա դեպի b, չի գտնի, պրոտոյով կգնանք դեպի C, կգտնի և կվերդացնի 19։ Այսինքն այսպես մենք ստեղծում ենք տենց շղտա օբջեքներից, որը ամեն մեկը ոնց որ ժառանգում է հաջորդից եւ այսպես շղթա են կարողանում ստեղծել, որպեսի արժեքները մի օբյեկտից ժառանգվեն ուրիշ օբյեկտին։ Ամ Հիմա մենք նույնպես ինչպես որ կարող ենք ժառանգենք արժեքներ, նաև կարող ենք ժառանգենք ֆունկցիաներ։ Օրինակ, պատկերացեք C-ում կա ինչ-որ ֆունկցիա, ես իմ say hi, չէ, get age, հա, get age, որը ասենք թե alert է անում or show age, show age, ցույց տուր տարիքը, որը alert է անում age։ Եվ եթե հիմա մենք անենք a.age show h եւ աշխատացնենք, նա ուրեմն կգնա կմտնի ուրեմն a-ի մեջ show h չի գտնի, կգնա b-ի մեջ չի գտնի show h-ը, կգնա կմտնի c-ի մեջ, կտեսնի, որ ա, հենց աս show age-ը կվերադացնի, որին մենք կկանչենք եւ հետեւաբար կտեսնենք 19, չէ՞։ Ու կնայեք this.age, կնայեք, կնայեք this.age կտեսնենք 19։ Հիմա հարց այս երկրորդը ինչ է։ Ա, վայ, alert-ը այսինք alert-ը։ Կներեք։ Ահա, այս էի ուզում։ Okay։ Հիմա հարց։ Այս this-ը ինչ է։ Հիշում եք օրենքը, որ երբ որ մենք անում ենք ինչ-որ մի object get ինչ-որ մի ֆունկցիա, այդ ֆունկցիայի this-ը դառնում է get-ի ցախ կողմի արժեքը։ Չէ՞։ Երբ որ իհարկե նա սովորական ֆունկցիա է եւ ոչ թե arrow ֆունկցիա։ Ամ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս this-ը իրականում, քանի որ մենք a-ով ենք կանչում, a-ն է։ Որ նշանակում է մենք ստեղ կարող ենք this dot օրինակ name անենք եւ աշխատացնենք եւ կստանանք Joe։ Ինչու՞, որովհետև իր this-ը էլի եմ ասում, հղվածա դեպի s օբյեկտին։ Բայց age-ը ինչպես աշխատեց։ Շարանգությունով Այսինքն իրա this-ը հղված էր այս օբյեկտից, բայց երբ որ մենք age ուզեցինք իրա մեջ չէր, գնաց հասավ b-ին, տեսավ որ չկար, հասավ c-ին, տեսավ որ կար եւ վերադարձեց 19-ը։ Այսինքն, եթե մենք ստեղ ունենանք age 99 օրինակ, եւ մենք անենք a.show, քանի որ իրա this-ը հղված է դեպի այս օբյեկտին, ամիջապես այս age-ը կվերադարձնի, էլ չի շարունակի գնահասնի c-ին, որովհետև 99-ը արդեն կա։ Նայեք տեսնում եք, չէ՞։ Հիմա նույնպես ինչպես որ մենք կարող մենք գիտենք որ ցանկացած օբյեկտին մենք կարող ենք ավելացնենք ինչ որ արժեք, չէ՞։ Մենք կարող ենք անենք ինչ որ a.h թող լինի 99, չէ՞։ Սենց մենք ավելացնում ենք այս բանալին age-ը, որը այլ դեռ չկա, եւ ավելացնում ենք 99 որպես իր արժեքը։ Այսինքն հիմա a a-ի մեջ կլինի name Joe, age 99, չէ՞։ Գիտենք, նորություն չկա։ Այսինքն հիմա եթե մենք անենք alert կնենք, ուղղակի անենք a.showh, մենք տեսնենք 99-ը, էլի, քանի որ այս this-ը հղված է այս a-ին, հա, կետի ձախ կողմի արժեքին, այսինքն այս a-ին, եւ այդ a-ը ունի h99-ը, մենք կտեսնենք ստեղ 99-ը։ Run արեցինք, տեսանք դա, չէ՞։ Հիմա նայեք ինչ։ Կա delete հասկացողություն, delete d.h։ Delete նշանակում է ջնջիր այս բանալին, Okay։ Այսինքն սրանից հետո այլև այ դա ինչ։ Այսինքն այլև սրանից հետո age չի լինի a-ի մեջ։ Իսկ հիմա եթե մենք a.show age աշխատացնենք, ինչ կտեսնենք։ Եկեք տեսնենք։ 99, հետո 19 ջնջելուց հետո։ Այդ ոնց 19-ը, բա մենք ջնջեցինք։ No, մենք ջնջեցինք, մենք ավելացրեցինք age-ը հենց a-ին, Եվ ջնջեցինք age-ը հենց a-ից, c-ի 10 age-ը մնաց որպես 19, մենք դա ձեր չենք տվել։ Հետևաբար, երբ որ մենք հելի նորից կանչեցինք show age, այդ ժամանակ ինքը գնաց մտավ a-ի մեջ տեսավ, որ age չկա, և ժառանգությունով գնաց, գնաց և վեցրեց 19 այս age-ը, պատկյացեցիք։ Հիմա աստեղ մի քանի հատ կարևոր նուանց կա, օրինակ, Երբ որ մենք ժառանգում ենք, բայց եթե մենք անենք օրինակ object.keys a-ի վրա, մենք չենք ստանա ժառանգության արժեքները, մենք ընդհանրապես կստանանք հենց այն բանայինները, որոնք որ կցածեն a-ին, օրինակ եթե սա alert անենք a-ից, մենք ընդհանրապես կտեսնենք name Okay, մենք չենք տեսնի last name ու age ու այն մնացածը, որոնք որ ժառանգվել են։ Այսինքն object.keys, object.values միայն կվերադարձնի այն արժեքները կամ բանայինները, որոնք որ ամիջապես հենց այդ object-ից են կցած։ Դա կարևոր է հասկանալ։ Հիմա ինչպես JavaScript-ում ընդհանրապես, երբ որ մենք տեսնում ենք որևէ փոփոխական կամ որևէ անուն, որը սկսում է տակի գծիկով, Դա նշանակում է, որ մենք չպետք է ձեռ տանք։ Okay, դա նշանակում է, որ դա տակի ներքին ինչ որ փոփոխական է, որը այո, կապած է այս օբյեկտին, բայց դա մեզ համար չէ, okay? Մենք չպետք է դրան կարդանք կամ գրենք կամ որևէ բան անենք, դա մեր գործը չէ։ Այսինքն այն ինչ որ ես ստեղանում եմ, դա շատ վատ բան է։ Չի կարելի այդպես բան անել։ Բա ոնց անենք, որպեսզի ավելի ճիշտ մոտեցում ցույց տանք, հա, բա ճիշտը ո՞նց է, հա, ինչպես կարող ենք անենք, որպեսզի A-ը ժառանգի օրինակ B-ից։ Երկու մոտեցում կա։ Երկու մոտեցում կա։ Առաջինը մենք կարող ենք անենք հետևյալը, նայեք, object object.create եւ պաստանք b։ Դա մեզ կվերադարձնի մի հատ նոր object, որը տակից ունի proto հղում դեպի այս object-ը։ Հետևաբար մենք հիմա կարող ենք անենք a.name թող լինի Joe, օրինակ, եւ հիմա կարող ենք alert անենք կամ a.name, որը մեզ կտա Joe, այդ գիտենք, կամ a.last name, որը մեզ կտա Jackson, okay? Սա մի վարիանտ է, թե ինչպես մենք կարող ենք ստեղծենք object, որը ունի այդ proto հղումը դեպի ուրիշ object, հա, այս object.create-ի միջոցով։ Էլի եմ ասում, object.create-ը կստեղծի մի հատ նոր object, որի տակի այդ underscore underscore proto underscore underscore հղումը հղված է դեպի այս տրված object-ը։ Okay, դա մի վարիանտ է, թե ինչպես կարելի է այդպեսի տենց շղթա ստեղծել։ Երկրորդ վարիանտը։ Մենք կարող ենք a-ի համար ստեղծենք մի հատ object constructor, կարող ենք անենք function a, որը կստեղծի մեր a այդ երկրորդ օբյեկտին, որին մենք ուրեմն կանենք this dot name թող լինի Joe Ահա, եւ ինչպես գիտեք, ինքը տակից, երբ որ մենք սա new-ով կանչենք, կանի this թող լինի նոր object եւ տակից նա կվերադառնի այդ this-ը։ Այսինքն, եթե մենք անենք new a, մեզ կվերադառնի մի հատ object, որի մեջ կլինի name, չէ՞, այդքանը գիտենք։ Բայց նայեք ստեղ, մենք կարող ենք ասենք a constructor John երբ որ դու սարքես դա, դու դիր այդ նոր ստեղծված օբյեկտի underscore underscore proto underscore underscore հղումը դեպի այս սա։ Այսինքն ինքը տակից կարելի ասել սենց բան անում։ Անում է this.underscore_underscore_proto_underscore հղում դեպի a.prototype։ Իսկ a.prototype-ին մենք դնում ենք հղում դեպի b։ Այսինքն prototype-ը function constructor-ի որոշվում է n օբյեկտին, որին կհղվի այդ underscore underscore proto underscore underscore-ով այդ նոր ստեղծված օբյեկտը։ Հմ։ Բարձր չէ։ Okay, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մենք կարող ենք ուրեմն prototype-ը inheritance-ով նենց անենք, որպեսզի մի օբյեկտը ուրիշ օբյեկտից ժառանգի։ Այդքանը པարզ էր, չէ՞։ Իսկ որտեղ ենք որ ոնց կարելի է սա կիրառել, սա ինչով է հետաքրքիր։ Իրականում մենք արդեն սա կիրառում ենք։ Նայեք ստեղ։ Ամեն անգամ դուք ստեղծում եք մի հատ object, ստեղ մենք ստեղծում ենք մի հատ նոր object, չէ՞։ Սա տակից նույնն է, ինչպես որ մենք անենք sense։ Հե՞։ Ահա, Կա մի հատ function constructor, որը կոչվում է object, որը վերադարձնում է մի հատ object։ Այսինքն ամեն անգամ մենք sense բան ենք ստեղծում, այ object-ը ստեղծում ենք sense։ Դա նույնն է, ինչպես որ ստեղծեինք իրեն այսպես։ Այսինքն սա Ուղղակի ոնց որ սինտակտիկ բանա, տրուկա, հա, որպեսի ավելի կարճ լինի, հա, որ չգրենք new object, բան, ուղղակի երկու հատ կլպ-կլպ դնում ենք ու բրց, ստեղծում ենք մի հատ object։ Բայց իրականում դա եւ new object գրելը դա նույնն է։ Իսկ ինչ է ստացվում, երբ որ մենք գրում ենք new object, դե մենք ստեղծում ստանում ենք մի հատ նոր object, չէ՞ լավ, իսկ այդ function constructor-ը, այս object function constructor-ը, որին կցած է իմիջալոց key ֆունկցիան, չէ, որը կվերադառնի բանալիները տրված object-ի, օրինակ, որին կցած են values, keys, sorry, keys ու values, չէ, ֆունկցիաները։ Values-ը կվերադառնի արժեքները, որոնք որ կան տրված օբյեկտի մեջ, հա, կան այս այս ամեն ինչը, ինքը նաև function constructor է, որը ունի prototype Ինչ է prototype-ը։ Այսինքն ամեն անգամ մենք ստեղծում ենք մի հատ object, ինքը տակից ունի underscore underscore proto underscore underscore դեպի ինչ որ object։ Ինչ կա այդ object-ի մեջ։ Եկեք ուսումնասիրենք։ Եկեք const a, uh, const sorry b, եւ ստե debugger դնենք եւ ուսումնասիրենք b-ի մեջ ինչ կա։ Հենց մի հատ բացենք, run անենք եւ տեսնենք ինչ է ստեղ կատարվում։ Ահա, ինչ է prototype-ի մեջ, նայեք ստեղ, կա ու լիքը հետաքրքիր ֆունկցիաներ, որից մեկը կոչվում է toString, okay? կա մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է toString, ինչ է անում toString-ը, toString-ը դա ոնց որ տեքստավորացնում է, չի գնամ կա տենց խոսք, բայց ոնց որ դարձնում է տեքստ տրված օբջեկտը, այսինքն ինչ է ստացվում, որ նայեք, Եթե մենք անչենք a.to string, այս to string-ը որտեղից եկավ։ Դադարք օբյեկտեր, չէ՞։ Բայց ո՞նց է որ կա տենց ֆունկցիա alert.toString, նայեք ստեղ։ Տեսա՞ք։ Աշխատեց եւ վերադարձեց այս մի տեսակ տարօրինակ տեքստը, չէ՞։ Այս to string-ը որտեղից եկավ։ Ասեմ, դա ժառանգվեց, դա ընդունեց այն օբյեկտից, որին ինքը հղված է underscore underscore proto underscore underscore-ով։ Այսինքն ամեն անգամ մենք ստեղծում ենք մի նոր դադարք օբյեկտ, իրականում նա ամբողջովին դադարք չէ, նու ինքը դադարք է, բայց ինքը ունի proto հղում դեպի մի հատ ուրիշ օբյեկտ, որը իր մեջ ունի լիքը տարբեր բաներ, որից մեկը toString ֆունկցիան է որը գիտի տեքստավոր, տեքստավորել իրեն, հա, տեքստի վիճակի բերել։ Երբ է այս two string-ը օգտագործում, հա, նայեք ստեղ, եթե մենք անենք a և concatenate անենք ինչ-որ տեքստով, this is fun, երբ որ մենք սենց անենք, JavaScript engine-ը են ինչ-որ աշխատացնում է մեր կոդը, սա տեսնում է, ասում է մի ռոպե, սա a է, սա object է, object-ին մենք պետք է դարձնենք text, չէ, բա ոնց է ինքը որոշում, ոնց դարձնի text տրված object-ը, ինքը իր to string-ն է տակից կանչում։ Հետևաբար, եթե մենք սենց անենք, տեսեք, տեսնում եք, մենք տեսնում ենք նույն այդ to string-ի արդյունքը this is fun։ Պատկերացեցիք։ Այսինքն to string-ը դա մի ֆունկցիա է, որը բոլոր օբյեկտները ժառանգում են Իրանք չեք ստեղծում, հա, մենք ստեղծացինք ստեղ ընդամենը մի հատ դարակ օբյեկտ, բայց այս օբյեկտը արդեն ունի իրեն կցած, քանի որ ժառանգվում է այդ այդ բանը, տարբեր ֆունկցիաներ, որից մեկը toString ֆունկցիան է։ Նայեք ստեղ, եկեք մի հատ վատ բան անենք։ հա, հա, հա։ Եկեք անենք object.prototype դա հղում է այդ object-ին, որը ունի toString ու այն մնացածը, չէ՞։ Եվ եկեք toString-ը փոխենք։ Եվ դարձնենք return yay okay։ Հիմա եթե մենք alert անենք a-ին, A-ը դե պետքա տեքստավորվի, որպեսզի նկարվի էկրանի վրա, չէ՞։ Որպեսզի նա տեքստավորվի, իր toString ֆունկցիան պետքա կանչվի, որը մենք ստեղ փոխեցինք։ Հետևաբար, եթե մենք հիմա աշխատացնենք, մենք տեսնում ենք yay, ոչ թե object object։ Պատկերացեցիք։ Այսինքն ինչ հայեցինք ստեղ։ Prototype-ը հողում է այն object-ին, որին a-ի a.__proto__hղված է։ Սենց է։ Իմիջայլոց կարող ենք սա ստուգենք, նայեք ստեղ, alert, սա հավասար է այս սրան։ Եկեք տեսնեք ինչ կստանանք։ True, տեսնում եք, այսինքն object-ի prototype-ը, դա ընդհամենը object constructor-ին ասում ենք, hey, երբ որ object ստեղծես դու, թող իրա underscore, underscore, proto, underscore, underscore հղումը դիպի դեպի այն object, այս object-ին։ Եվ մենք այդ object-ի toString-ը փոխում ենք։ Հետևաբար ապագայում, եթե մենք աշխատացնենք a.toString toString կամ concatenate անենք, ասենք կպցնենք a-ը ինչ-որ տեքստի հետ կամ որևէ ժամանակ a-ը տեքստավորվի, դա կաշխատ կկանչի տակից այս toString ֆունկցիան եւ մենք կստանանք ցանկացած բան ինչ որ մենք ուզենանք։ Այսինքն prototypal inheritance-ի ինչով է հետաքրքիր, ինչով է լավ, հա, որ ինքը հնարավորություն է տալիս, որ մենք անընդհատ, եթե լիքը օբյեկտներ ունենք, որոնք որ ունեն մոտավորապես նույն տեսքը, նույն ֆունկցիաները, նույն արժեքները, անընդհատ չկրկնենք, այլ ստեղծենք մի հատ օբյեկտ, որի մեջ թող լինեն այդ ֆունկցիաները, օրինակ, եւ հետո ունենանք լիքը ուրիշ օբյեկտներ, որոնք որ ընդհանրապես ժառանգեն իրենից։ Պատկերացեցիք, inherit անել իրենցից, այսպես ասած։ Հիմա prototypal inheritance-ը դա շատ լավ բան է, շատ հարմար բան է, բայց ինքը շատ հաճախ չի օգտագործվում։ Ինքը միայն օգտագործվում է JavaScript-ի մեջ եւ էլի որոշ լեզուների մեջ, որոնք ակադեմիայում են օգտագործում, բայց հիմնականում, ասենք, տես պրոյեկտ չեք հանդիպի, էլի, որ գրեք ինչ-որ լեզվով, որը prototype-ով է գրված, բացի JavaScript-ից, բայց JavaScript-ում դա բավականին տարածված է։ Հետևաբար արժի հասկանալ։ Կոնսեպտը էլի եմ ասում, շատ պարզ է։ Օբջեկտները ժառանգում են իրարից։ Այդքան բան։ Ոնց ենք ժառանգում, ամեն օբջեկտը ունի underscore underscore proto underscore underscore դեպի իր ծնողը, որից ինքը ժառանգում է, որը ունի underscore underscore proto դեպի իր ծնողը եւ այլն եւ այլն միշտ վերջ։ Ամ Եվ այդ քանի որ underscore underscore proto underscore underscore այդ տակի գծիկներով է ստեղծված եւ մենք ինձ իրանք չունենք ինքնուրույն ստեղծենք այդ հղումը, մենք միայն կարող ենք ստեղծենք այդ տիպի հղում կամ function constructor-ի միջոցով, այսինքն function constructor-ին ասում ենք, «Ey, function constructor, օգտագործիր այս prototype-ը որպես իր այդ հղումը»։ Կամ օգտագործելով object.create, create, ու մենք տալիս ենք այդ object-ը, ինքը ստեղծում է մի հատ նոր object, որը ունի այդ պրոտոհղումը դեպի այդ տրված object-ը։ Հետո ինչ ուզում անում ենք այդ object-ով։ Այդքան բան։ Հույսով եմ այսքանը པարզ էր եւ հաջորդ անգամ մենք արդեն կխոսենք classical inheritance-ի մասին, որը օգտագործվում է Java-ում, C Sharp-ում, C++-ում եւ որոշ չափով նաեւ JavaScript-ում։ Միջև հաջորդ հանդիպումը։ Առաջ